Hai happy guys Kali ini kita akan membuat menu Ifu Indomie Rasanya enak dan mantap seperti di restoran Chinese bintang 5 Seluruh keluarga pasti suka Hmm, so delicious Yuk kita mulai Bahan-bahan 2 bungkus Indomie kuah Ayam isi 50 gram Udang 50 gram Bakso sapi 2 buah bakso ikan dua buah, telur ayam satu buah, bawang putih dua siung, kembang kol seperempat buah, sawi putih dua batang, daun bawang satu batang, wortel satu buah, garam seperempat sendok teh, kaldu ayam setengah sendok teh. Cara membuatnya, ayam dipotong kecil-kecil dan tipis, udang dikupas kulitnya, Bakso sapi dipotong tipis-tipis. Bakso ikan dipotong tipis-tipis. Sawi putih dipotong-potong. Daun bawang dipotong pendek-pendek. Wortel dipotong tipis-tipis. Kembang kol dipotong kecil-kecil. Bawang putih dikeprek dan dicincang halus. Indomie direbus lalu disaring tiriskan. Indomie lalu digoreng sampai kering dan garing. Lalu masak siramannya yang berupa seperti capcai. Tumis bawang putih sampai menguning dan harum. Masukkan ayam dan udang tumis sampai matang. Berikan kecap asin secukupnya. Masukkan bakso sapi dan bakso ikan. Masukkan sayur-sayurannya, sawi, daun bawang, kembang kol, dan wortel. Aduk sampai merata dan sayurannya agak layu. Tambahkan bumbu-bumbunya, garam, kaldu ayam, kecap asin, lada, saus tiram, minyak wijen, dan aduk sampai merata. Tambahkan sedikit air, aduk sampai merata. Tambahkan air sagu agar mengental, aduk sampai merata. Masukkan telur, diamkan sebentar agar telurnya mengkristal, lalu aduk sampai merata sehingga tampak berserat-serat.